Wëllkomm bei der Presentatioun zu dësem ganz flotten Tool deen sech Flinga nennt. Dir fannt dësen Tool op demo flinga punkt fi. Dëst ass een Tool deen ee ganz flott ke benotze fir ze brainstormen. Ech selwer hunn deen ëmmer agesat wann ech mat de Schüler ugefaangen hunn een neie Sujet ze maachen, wou ech hir Erwaardungen ofgepréift hunn oder einfach emol gefrot hunn, wat wëllt der lo genau maachen, wat stellt der iech vir? Ech ginn iech eng kuerz ee kuerz Beispill vun esou enge Sessiounen am Flinga oder wéi een och seet de Flinga Whiteboard. Jo, dir musst iech och do en Account maachen. Dat ass awer ganz schnell geschitt. Flinga ass och ganz gratis. A wann der den Account bis fäerdeg hutt, sidd der an dësem Menü, wou dir Sessioune kënnt verwalten, respektiv esou e Whiteboard hei och kënnt selwer maachen. Ech weisen iech als éischt mol ëm wat datt et geet. Well ech dësen Tool scho vill Joren asetzen, hunn ech ëmmer erëm verschidden esou Sessiounen, déi ech opruffen. Hei ass elo vun enger kierzlecher Formatioun, déi ech hat, wou ech d'Leit, d'Enseignanten gefrot hunn, Wat stellt Dir Iech ënnert dëser Formatioun vir? déi, wou et iwwer Ordinateure geet. An Dir gesitt, dat ass ganz anonym an d'Leit kënne ganz einfach op dës virtuell Wall, op dës virtuell Tafel hir Ideeën einfach schécken. Dat maache se mam Handy, mam iPad, iwwer de Computer. Jo, wéi geet dat? Dat ass ganz einfach. Hei brauch ech just dëse Menü opzeklappen an och wann dat elo bësse komplizéiert ausgesäit, de Flinga geréiert dat alles vum selwen. Am einfachsten ass et dee QR-Code hei ofzeknipsen. Mat den Apple Geräter braucht der tatsächlech nëmmen d'Kamera derbei ze halen an gëtt automatesch erkannt. Op aneren Geräter do braucht der da sou ee QR-Code Reader an da kënnt de Benotzer, de Schüler automatesch op dës Säit. Am allerschlëmmste Fall, soen ech emol, gitt der den Kanner, de Schüler, dësen Link a wann se deen aktivéieren, kommen se op dës Säit eraus. Sou, ech sinn elo gläichzäiteg mat mengem Handy hei och ageloggt an ech wëll elo einfach enker weisen, wéi ech kënn sou eppes derbei setzen. Also ech ginn den Optrag un d'Schüler, sot mol, wat der grad am Kapp hutt, wat iech elo grad interesséiert an da géif ech soen, ech tippen einfach elo mol just Test. Test an an ech schécken dat dohinner an dir gesitt, zack, mat mengem anere Gerät kënnt dat elo hei an d'Mëtt stoen. All Schüler kënnen also elo eppes proposéieren. Hei giff et goen, wann ech elo hei den Message aginn, Test zwee, an ech giff dat op dëser Maschinn heihinner schécken. Genau esou hunn ech dat och elo vum Handy elo just gemaach. Sou, an dat doten, dat kënne mer dann elo weiderféieren andeems d'Schüler selwer kënnen, déi Saachen hei organiséieren. Dat ass, wat u sech esou flott ass, datt net den Enseignant muss soen, wat elo richteg ass, mee de Schüler kritt, kënnt en Optrag kréien, Hei sortéier mol, wat beienee passt a wat manner beienee passt, oder a Gruppe kënn een dat heiten andeelen. Et ass och méiglech, wann ee elo seet, Maja, déi heiten zwee Themen, déi passe beieneen, datt een déi mat der Maus oder op engem iPad einfach mam Fanger e bëssi méi laang gedréckt hält an da gëtt esou een Link derzwëschent gemaach fir ze soen, dës zwou Ideeën si banenee vernetzt. Zu all Moment kënn dëse Link, wann een einfach drop klickt, och erëm wech geholl ginn oder sou eppes wéi dat heite kënnt een och hei uewen ganz einfach erëm wech huelen. Also hei geet de Link wech an hei giff dann dësen Objet wech goen. Sou, lo frot der eech ganz bestëmmt, wéi schnell fänken d'Schüler un do Donnéetten ze maachen? Maja, aus Erfahrung weess ech, dat geet schonn relativ schnell, da wësst der, dann ass de Brainstorming och geschwënn eriwwer. An dësem Menü gesitt der déi gréng Knäppercher hei. Am Moment ass dee ganz lénks aktivéiert. Dat heescht, all Schüler kënn op all Objet alles maachen. Also ee Schüler kënn engem anere Schüler säin Objet och läschen. Wann der dëse Knäppchen hei aktivéiert, da kënn all Schüler just nach seng eegen Objeten réckelen, déi hien selwer dohinner gesat huet. A mat dësem Knäppchen ass et eigentlech kengem méi erméiglecht, eppes ze änneren, ausser nach den Enseignant. Wat flott um Flinke ass, wa mir elo hei aus dësem Menü giffe rausgoen an nächst Woch erëm eng Kéier op dës Websäit eis aloggen, da bleiwen dës Objeten genau op där selwechter Plaz. Dir kënnt mat enger gratis Lizenz beim Flinga bis zu 4 sou Wallen geréieren. Ech selwer hunn dat ëmmer agesat fir 4 verschidde Klassen an dat ass fir mech och ëmmer duer gaang, well een zu all Moment sou eng sou ee Whiteboard hei all Kéiers erëm ganz propper ke maachen, dann verbëtzelt een net eng nei Sessioun. Et kënnt een nach e bësse méi hei mat dem Flinga maachen, wat dir vläicht selwer erausfonnt oder dir mellt iech einfach wann der Froen hutt. Ech wënschen iech vill Spaass mam Flinga.